Ah, la pega la oui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sana Asobi Dimanapun berada Berjumpa lagi bersama Youtube channel Karimbo sana Hari ini kita berburu di Balang Limo Kape Malda Limo Suku sana Semoga kita susah Dan Jangan lupa like, komen, subscribe sana Bagi yang lun, mari kita subscribe Bagi sudah terima kasih banyak ah, kita sudah lepasin ke sana kau hantam terima kasih uh, ah, mencari mencari sebuah sana sebelah kiri kita untuk cari ada flow yang si sebelah kanan kita sana uh, aku ternak mencari sudah masuk mencari ya ナンパ 들리더. 아니야. 응. 원래 여기 저기 건져냐. 뭐하냐? 난 빨아. 야니, 야니. 원래인데. Ah, lá, pega lá, ui. Boleh timbah kerja nak boleh timbah. Bingung saya nak. Reviewnya sana, tapi buat takut. <laughs> Takut jelek. Lah. Onde, terlambat ni, onde. Onde. Ah, tembak langsung tu sana, lalu si alo lên đi qua qua có nhờ có alo lên lên lên lên có ba có ba có ba alo lên lên nha alo lên lên ạ Aló, aló, branco, que te que No, Ramon nanti kemari doh pantang. Banyak banyak. Bende. Kau nampak skor sana ah. Kau tadi ketik-ketik, kau kadang sana tapi nak nampak kau jalan tadi sana. Aduh. udah, udah, udah. Siku tinggal tak kau ha, dua skor ha. Dua skor Hmm. Balik timba, balik timba. Hmm. Ba ba ba ba. Ba ba ba Siku tadi kau. Hmm. Sebenarnya Pak. Bingung awak dalam video ni. Ha oh, tuan, tuan. Mayo. Awak tak kuat sangat agak sekolah lah eh. Mai pelindung Yeah. Ya. Dora, awak tak kuyuk tadi sekolah tegak mah.